lagi gue hari ini punya mainan baru nyobain karena lagi ngetren stance stance jadi gue beli ban velg DS drift element barang lama sih sebenarnya dia bisa ganti offset jadi tripis modelnya tripis ini Fortis sih sama ininya sebenarnya dia ada inner lagi dalamnya nih kalau kita buka sebenarnya dia four piece semuanya kalau kalau lihat semuanya uh, four, uh, four piece jadi ini bisa diganti-ganti kalau nanti gue kasih lihat model-modelnya ini gue ambil kebetulan uh, yang bautnya emas ininya putih dan rimnya uh, chrome lagi nyoba aja biasa lagi pengen pil jadi saat ini gue punya track width depan itu 22 cm 22 21 sorry 21 cm nah yang belak eh sorry 22 cm 21 22 ya gue lupa ya terus gitu deh nah belakang itu gue sekarang 20 cm karena cuman eh, gue lebar, arm gue pendek dan gue pakai hexnya tuh 8 dan gue pakai sekarang velgnya tuh MST yang bisa diganti juga eh, offsetnya dan depan gue pakai rim offset 3 belakang 9 ini dia bisa 4 sampai 12 jadi gue mau coba depan 4 belakangnya 12 gue kebetulan juga bawa hex 6 jadi supaya nggak terlalu offset banget keluarnya ini gue lagi coba katanya pakainya ini ini gue sekarang di mau set di offset uh, eh, bannya gue pakai Yokomo Yokomo DRC baru nah ini gue akan coba pasang di offsetnya 4 dulu buat depan di depan gue pasang dulu 4 oke jadi masuk 4 ini jadi uh jadi ibaratnya rata belakangnya deep deep galak gak? 12 dengan 4 loh gua agak main karena patokannya karena gua kan 9 dan ini depan gua 3 sekarang 3 gua tambahin pesan 0,5 4 harusnya aman nah ini gua pasangin sekarang pasang ininya dan katanya ini harus dipasangnya Om Andre ini begini baru masukin baru dibaut ya ini ada Om Andre nih gua nanya dia iya. karena dia iya, iya. ini Om jangan biar kelihatan ini Om Andre duduk dikit Om tuh duduk dikit Om nah ini Om Andre nih dia pakai ini jadi tadi di grup gue iseng browsing browsing karena dia keluarin baru ya tipe apa yang TE TE kalau ini kan ini walkmaster kan dia keluarin TE gue tuh lucu juga ya bisa 4 sampai 12 iya. eh jadi beli dan banyak lu ntar lu lihat tuh banyak belinya rame-rame gatel biasa anak-anak sancet nah, jadi masangnya ini dipasang dulu kan ya hmm, dulu ah terus udah udah pasang baut kan belum belum belum belum pasang baut ya udah begini dulu aja baru masukin ban oh ini masukin ban masukin ban baru di nanti baru di setting di sininya oke okay. nyilang silang ya hmm. kayak kita baut roda beneran dong ya? Betul. ya oh soalnya kalau kita langsung pasang di sini kan dia nggak nih nah. bibirnya kan sedikit mekar. oke okay. setengah mati masukin ini oke oke oke oke ya udah berarti ini gue coba dulu nih masukin oke ini nggak perlu pakai inner ya nggak perlu itu udah kencang banget nanti kita tes nih karena gue dulu pernah punya pengalaman tidak baik jadi gue agak tapi mungkin karena gue salah pasang itu mungkin gue salah pasang jadi ini gue coba dengan yang udah pernah pakai kan bisa aja salah ya om oke okay, keras sih basically keras loh mau pakai itu nggak ah boleh boleh boleh om Bentar ya nah berarti ini harus ada alat satu lagi pakai tracker dalam arti eh, uh, bro gue pakai tangan cuma segini nih dan ini pakai tracker dan bukanya lagi harus dibuka katanya sih jadi buka bautnya lagi nanti nih oh Andre bener ya ini harus harus kalau kita bongkar ban tuh harus buka lagi ya iya ini dipinjemin nih dulu kamu bang om ngomong nih, Om Andre udah berapa om? Ini main Revox? Nah, itu dari zaman UTVP sih 2010 ya. Orang lama, orang lama. Ini baru main lagi. Baru main lagi. Newbie, newbie. Eh, bener ya? Masangnya begini ya? Tekannya gini ya? Ini soalnya... Bang banget ya? Ini kipas banget ya? Nah, Masukkan dia pelan-pelan. Oke, cukup. Siap dulu depan. Ini kayak main mainan presan orang itu kok. Oh masih kurang ya? Ya? belum ya tergantung sih orang kan ada yang pernah di ujung ada yang pernah di dalam gue suka di tengah sih ini ini kayak orang main resan teman kami ya. iya oke okay. Ah, oke okay, nih kalau pakai tracker hasil gini lumayan jadi dia nggak lupa kalau diinjak tapi yeah. Di iya. dia punya retak iya yeah, itu karena ini chrome juga kan sayang nah, kita pakai rotor dulu deh biar jadi dibikin offset berapa? 4 dan 12 ekstrim 4 dan 12 yes. Iya. jauh ya biar karena tenggelam ya iya karena gua punya sekarang ini gua pakai 3 dengan 9 MST kan oh 3 sama 9 iya ini udah keluar juga ya iya gua pakainya 3 sama 3 sama 9 belakang lu oh, pakai hex berapa? ini 9 hexnya 9 keluar terus track weight komponnya arm panjang Uh, strike weight-nya panjang 22 22 apa 21 gue lupa 21 kayaknya 21 tapi gue punya susmonnya lebar nih sorry lu kalau boleh lihat nih susmon gue lebar eh, kayak keluar dari sasis ya yes iya. nah mungkin agak-agak nah, itu tuh susmon belakang kali ya iya yes. gue pakai susmon belakang gue pindahin ke depan jadi belakang gue tuh malah susmonnya lebih pendek jadi di ini sih nanti buat next video gue akan kasih tahu eh Om Godel Mister Jipau ini kita main tancep tancep tancep tancep tancep oh eh, opsi gede 4, 8, 12 ekstrim tolong. Pelak. Masuk. Masuk. nah kenapa itu gua sengaja gua pendekin alam nanti gua bikin videonya lagi sih gua pendekin alam depan jadi sekuitnya tetap sama susponnya lebar alam gua pendek jadi kalau diukur karena gua tuh lebih panik daripada semua orang di supermarket. ya, pasti gitu loh berarti orang belakang lebih panjang dong daripada orang Uh, basically nggak juga, gua pakai yang pendek juga. Berarti hexnya yang di belakangnya hexnya, oh, gitu. hexnya yang gua gedein, hexnya 8 Ini pun juga sebenarnya hexnya 9 dan gua pakai. Makanya si om nyari offset 12 ya? Iya. Makanya saya bingung, lah tiket saya 12 nggak masuk ini gondrong sebenarnya sih antara masuk tapi harusnya masuk karena 8 di belakangnya dan si apa uh, gua depan itu asnya itu gua pakai punya YZ atau apa ya kebetulan sama kayak Yokomo tapi hexnya fix 9 oh. jadi gua nggak ada nggak ada hex bautan hexnya yeah. langsung langsung jadi satu maaf as fix 9 jadi satu sama iya oh, gitu. jadi uh, kalau lu orang kan uh, eh, Ketinnya. Uh, iya pakai asnya as depannya yeah. lu jepin pin. masukin pin lu jepit kan kalau yeah. gua enggak kalau gua punya udah hasil jadi satu nempel pakai baut belakang oh gitu iya yeah. jadi kalau kayak model Yokomo yang baru yes gitu. sebenarnya udah kuat tapi bukan buat ide ini sebenarnya gua tahu dari Opan waktu gua di Jepang anak-anak anak-anak drift Eropa mereka udah pakai duluan dan ada banyak yang nggak tahu nah, buat buat keluaran dari Yokomo juga Yokomo juga produk-produk produk Yokomo juga tapi dia buat kalau nggak salah buat bugi masuk tapi ya rotanya masuk lahirnya mana sama cuman emang kalau ininya kalau kita lihat ya aja baut kan ya ini kalau lu, lu, lu orang lihat nih baut nah ininya agak panjang nih makanya gue ganjel-ganjel oh kalau enggak dia malah godeng iya yeah, nah ya kalau lu lihat kan ininya nyambung tuh yeah. karena gitu. kelihatan lah sih kalau bongkar gue kasih lihat kan dia pakai s aja kayak tinggal dibongkar lagi rame hari Jumat kita beef meat kayak ada event nih hari, ini oh hari ini 17-an Cengres 17-an siap wah ini Mister Gatot Elit kita lagi tanjat sajaan tanjat. gue juga ada striker ini cuma gue males saya bawanya jadi di sini empat. nih oh, empat sama dua belas ya biar bengis biar bengis biar bengis ini kan empat itu paling dalam ya iya dia dia ada empat si setelan ya pokoknya empat sama dua belas paling gede nah ini udah dua belas sih dia ini nyampe lima dong empat enam sepuluh sepuluh iya, dua iya, iya, iya, lima lima 5 5 1, oh iya lima benar benar lima gila lima bisa lima offset nah ini mungkin sedikit ditekan ya masuknya sih ini yang 12 ya? 12. Memang agak ganggu dia, mesti di bawah tuh. oh, oh gitu? Iya. Kalau yang 4 kan drop langsung tenggelam. Iya. Kalau yang 12 kan ngaku, karena dia, dia kan jepitnya di sini bibirnya. Oh. Tuh, dia punya bibir Itu memang dijepit di sini. Memang di luar dia ngejepit. Makanya dia agak pasang itu agak ganggu, agak tenggang ya. Oh gitu. Tapi nanti kalau dia kena press baut, nah dia masuk sih. Cuman pasti nggak terasa gampang yang ini dia nggak pas spotnya mesti nggak bisa kencang semua nih ya harus bisa kencangin semua malah dia kayak kepelang jadi nanti kalau dia kita raka-raka aja cukup itu mudah-mudahan sih aman Ya sih, ini nggak pakai inner nih. Nggak pakai inner kelas banget. Susah banget masuknya kan. Iya. Nanti udah ke kelas botnya nggak perlu copot sih nggak tahu udah gua bahan terakhir baru ini kita bau nekat nih guys belum fitting nih belum nyobain sikat langsung tapi pikirannya harusnya masuk sih harusnya masuk Nggak fitting ya, langsung dua-duanya pasang. Iya. Tangan merah mana guys. Sakit ya. ini. Nanti buat meeting bawah 56 dapat ya, ke depan dulu. Oh gitu. Karena kan depan nggak ada stang. Kita hmm. putar mainin bearingnya biar kita lihat sesuai oh. apa dia. Gitu sampai kita dapat titiknya dia rapi manjai jadi semua harus pakainya di kalau saya sih pertama kali pasang saya pasang di depan semuanya belakang kan dia ada staf pada oh iya nah, nah, nah. ini teknik balancing balancing uh, balancing ban baik Om Andre depan kan kita ngandelin bearing ya. iya betul betul ini gua nggak ada dudukan jadi udahlah nah guys jadi ini balancingnya pakai ban depan kalau lo lihat nanti balancingnya pakai ban depan oke okay. pakai pakai oh kencengin dulu baru ntar oh bautnya di sini satu satu ya oh berarti pasang dulu ya pasang dulu kita pasang baut dulu iya iya tapi harapan gue ini udah berapa yang beneran ini ada coaching klinik by Om Sony ini ke ini mesti ini dikit apa mesti di treatmentnya agak ini nanti kalau pas kamu setting di sini, hmm? itu nggak nggak semua baut sama kencengnya. Oh. Salah satunya ada yang kita kurangin, ada yang kita lebihin. Gimana caranya kita nyari posisi bagusnya? Jadi beli pelek ini harus di balancing. Kalau nggak pasti miring ya. Kalau apalagi yang kenceng ini berurusan yang ngilang ya. Ah. Pasti begini begini bannya ya. Oh bannya. Kalau dari palangnya lip depan sih, yang saya lihat aman. Rata. Di bannya itu yang kurang. Oh, Oke. Okay. Iya, iya. anjay ini hmm. kayak main feeling gitu uh, teksnya dahsyat celong low dish deep jadi uh, enak juga velgnya lumayan lah bagi gue ya buat main tapi gue nggak tahu bukan buat balap ya tapi emang nggak balance banget tapi oke okay lah masih bisa gue tolerir banget uh, keren banget stance banget bener-bener mobil kayak mobil asli uh, mungkin nanti gue akan coba pelek-pelek yang lain untuk ketiga ya nggak enak juga gitu sih oke nanti nanti uh, eh, tungguin deh channel berikutnya gue akan jelasin uh, settingan kit gue sekarang lagi pada mau uh, eh, cengren Independence Day Oke, sampai ketemu lagi ya.